很多人说超人拳打不到人，不是超人拳的问题，是你的问题。所以我要教你。你看，比如他护头，对吧？那、那、那、那、那、那、那，然后我低扫嘣 o k 可能是第一次，第二次他知道了，我又低扫嘣，看到了吗？其实它的场景虚实结合，配合很多技术使用，对吧？再来一遍。对，看我，呃，低扫嘣，第一下，好，第二下嘣，看到了吧？ 当然，我们延展一下，如果你不跳起来行吗？也行？比如说他第二下他防，蹦也可以，对吧？只不过这超人拳不太一样，我们换一个角度感受一下啊。第一下走，蹦，好，第二下走，蹦，对吧？超人拳。当然，如果想打人更有效的超人拳，我给你建议是，不要跳的太高啊，对吧？上一期我们讲的是，比如他站在这儿，我们跳很高，蹦，对吧？为什么漂亮表演演示？但是如果真想打到人的话。 蹦，别跳太高，瞬间的小的爆发力解决问题是最好的。还有，再教你一个左腿怎么用啊！哎呀，我中小，蹦，对吧？再来一遍，蹦，好，最后一次我开始了，蹦，看到了吧？超人拳，这是很屌的。再来一遍，第一次，蹦，好；第二次直接走，蹦，看到了吧？换一个角度，我们再组合来一遍啊！右边的，第一次，蹦，好；第二次，蹦，好；左边的。 第一次蹦，第二次蹦，感谢收看，学习一下。